गैस फ्री फायर खेलने वाले हर एक बंदे का सपना होता है कि उसके पास अपना खुद का गेमिंग सेटअप हो जहाँ पर वो आराम से बैठकर फ्री फायर खेल सके उसको कोई तंग ना करे लेकिन एक अच्छी गेमिंग पीसी के साथ एक गेमिंग सेटअप बनाना हर किसी के बस की बात नहीं क्योंकि एक अच्छी गेमिंग सेटअप को बनाने के लिए कम से कम लाखों करोड़ रूपए का खर्चा आता है जो की कोई भी normal Free Fire player afford नहीं कर सकता लेकिन क्या आप लोगों ने कभी बात सोची है हमारे फ्री फायर कम्युनिटी के अंदर सबसे बेस्ट गेमिंग सेटअप किसका है तो गैस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको हमारे इंडिया के पांच सबसे बेस्ट गेमिंग सेटअप दिखाने वाला हूँ जिनको देखकर आप लोग भी बोलोगे भाई गेमिंग सेटअप हो तो ऐसा हो वरना हो ही नहीं क्योंकि वो सारी सेटअप भाई इतनी इतने ज्यादा ओपी ना जिसको देखकर यार मुझे भी लगने लगा आखिरकार मैं सेटअप कब बनाऊंगा और गाइस टॉप वन पर जो सेटअप है ना उसको देखकर आप लोग लिटरली शॉक हो जाओगे और मैं आपको पहले बता दू वो सेटअप लोकेश गेमर का नहीं है वो किसी और बंदे का है उसके बारे में शायद आपको पता भी नहीं हो तो चलो फिर अपने इस वीडियो को हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं लेकिन यार उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पे अगर आप लोग नए हो या फिर पहली बार आ रहे हो तो ज्यादा कुछ नहीं बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो इससे आपको हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना तो गाइज नंबर फाइव पर जो गेमिंग सेटअप आता है वो है एस के सबीर का yes, guys, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना एस के सबीर का सेटअप भी इस वीडियो के अंदर है आप में से बहुत सारे बंदों को इनके सेटअप के बारे में नहीं पता होगा लेकिन गाइज इनका जो सेटअप है ना बहुत ही ज्यादा यूनिक है और जितने मैंने सेटअप देखा उनमें मेनली पैसों का ज्यादा यूज हुआ था लेकिन इनका जो सेटअप है भाई उसको इन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से बनाया देख सकते यहाँ पर जो रूम है हालांकि वो थोड़ा सा छोटा है लेकिन जो चीज है भाई वो एकदम ओपी है सो एक वॉल पर यूट्यूब का लोगो बनाया है दूसरी वॉल पर इनका चैनल का लोगो है और देख सकते हो ऊपर की साइड में भाई लाइट्स लगी हुई है उसके अलावा ऊपर एक और यूट्यूब का लोगो है और भाई देखा चाहिए तो उन्होंने कम पैसों के अंदर काफी बढ़िया गेमिंग सेटअप बनाया है यहाँ पर देख सकते हो इनका एक टेबल है जिसके ऊपर इनके दो मोनिटर्स रखे हुए हैं और जो पीसी है वो नीचे की साइड में रखा है इसका मतलब इनका जो सेटअप है वो डुअल स्क्रीन सेटअप है और देख सकते हो रूम के अंदर जो आर लाइट्स होती है वो भी काफी बढ़िया से लगाई हुई है और इनका पूरा रूम व्हाइट है जिस वजह से जो लाइट होती है वो और अच्छे से दिखती है तो गाइस ये था इसके सभी का सेटअप जो की आता है हमारे लिस्ट के अंदर टॉप फाइव पे वैसे इनका सेटअप भी काफी बढ़िया था लेकिन आगे जो सेटअप आने वाले ना लिटरली बहुत ही ज्यादा ओपी है चलो देरी नहीं करते सीधा हम लोग बढ़ते हमारे सेटअप नंबर फोर की और गाइस नंबर फोर पे जो सेटअप आता है वो है टू साइड गेमर्स का वैसे तो इन्होंने अपने सेटअप की वीडियो दो साल पहले डाली थी और इन दो सालों के अंदर इन्होंने अपने सेटअप के अंदर काफी सारे चेंजेस करे होंगे और सेटअप को अपग्रेड करा होगा लेकिन दो साल पहले के हिसाब से इनका जो गेमिंग सेटअप था भाई उसने हर एक बंदे को शॉक करके रख दिया था आखिरकार कोई फ्री फायर का यूट्यूबर ऐसा सेटअप कर सकता है और उस टाइम में टू साइड गेमर्स का नाम भाई काफी ज्यादा चलता था क्योंकि यार पहले ये लोग बहुत ही अच्छे कॉन्टेंट बनाते थे इनके पास बहुत ज्यादा ऑडियंस थी और उस टाइम इन्होंने ये सेटअप बनाया था जो की लिटरली में यार मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था आप लोग इस सेटअप को ऐसा बोल सकते हो फ्री फायर के प्लेयर्स का ड्रीम सेटअप यहाँ पर हर वो चीज आपको मिल जाएगी जो की फ्री फायर के एक प्लेयर को चाहिए होती है सबसे पहले तो इन्होंने अपना पीछे एक बड़ा सा लोगो बनाया था था उसके बराबर वाली वॉल पे इन्होंने लटकाए थे अपने दो सिल्वर प्ले बटन और एक गोल्डन प्ले बटन वैसे मैं एक बात सोच रहा हूँ भाई अभी तो इनके पास पांच छह सिल्वर प्ले बटन होंगे तो अब तो ये भाई और भी ज्यादा अच्छा लगता होगा और इसके बाद में आप लोग देख सकते हैं गिटार है उसके ऊपर में मोटिवेशन स्पीच लिखी हुई है और नीचे की तरफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो की है फ्रिज इसके अंदर जो भी खाने पीने की चीज होती है वो रख सकते हैं और उसके बराबर में एक सोफा है जिसके ऊपर बैठकर खा सकते हैं और उसी के ऊपर सो सकते हैं और इसके बाद में आते हैं वॉल ऑफ फेम तो इन्होंने सोचा था आगे इनको जितने भी अवार्ड वगैरह मिलते हैं तो उसको ये यहीं पर लगाएंगे तो ये आइडिया मुझे भी काफी बढ़िया लगा इन सबके बराबर में देख सकते हो यहाँ पर बैम्बू लगे हुए हैं तो जस्ट उसके पीछे इनका रखा हुआ है पीसी तो आप लोग इनका पीसी सेटअप देख सकते हो इनके पास था डुअल मॉनिटर सेटअप देखो यहाँ तक डुअल स्क्रीन की बात हो रही है इसके बाद जो सेटअप आने वाले हैं भाई उनमें ट्रिपल स्क्रीन होगी तो उस टाइम में जिनके पास पीसी था वो ज्यादा अच्छा पीसी नहीं था लेकिन हो सकता है अभी इन्होंने और बाय कर लिया क्योंकि ये वीडियो दो साल पहले का है उस टाइम में हर बंदे ऐसी पीसी बाय करते थे लेकिन उस टाइम में भी इनके सेटअप में एक चीज थी जो कि यार बहुत ज्यादा यूनिक है देख सकते हो यहाँ पर एक ग्लास था जिसके ऊपर इनका लोगो बना था उसके अलावा एक यूट्यूब का लोगो था उसके नीचे की साइड में लाइट्स लगी हुई थी जब वो लाइट जलती थी भाई ये चीज काफी सही लगती थी आप लोग बताना आपको टू साइड गेमर्स का गेमिंग सेटअप कैसा लगा तो चलो देरी नहीं करते चलते हम लोग बढ़ते हमारे गेमिंग सेटअप नंबर थ्री की और गाइज नंबर थ्री पर जो गेमिंग सेटअप आता है वो हमारे फ्री फायर के ओल्डेस्ट स्ट्रीमर मतलब की ज्ञान गेमिंग का गाइज तो इनका जो सेटअप है भाई वो काफी ज्यादा यूनिक है हालांकि इन्होंने अपने रूम के अंदर ज्यादा लाइटिंग वगैरह तो नहीं करी है लेकिन देख सकते हो आप सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन के लिए इतनी ढेर सारी शेल्फ है और इनका पूरा जो रूम है भाई वो एकदम व्हाइट है और सिर्फ दीवारों को जो ऊपर का बॉर्डर होते हैं तो गाइज वहाँ पर लाइट्स लगी हुई है इनके साइड वाली जो वॉल का डिजाइन है भाई वो भी मुझे काफी बढ़िया लगा और इनका सेटअप काफी ज्यादा मैच करता है ए गेमिंग के सेटअप से तो गाइज बात करेंगे इनके पीसी सेटअप की तो गाइज आप लोग देख सकते हो इनके पास बहुत ही तगड़ा पीसी इसके अंदर चाहे आप लोग सीपीयू ले लो ग्राफिक कार्ड ले लो सभी चीज एकदम बेस्ट वाली है और इनका पीसी लगभग आठ लाख रूपए का है और इसके अलावा गाइस इनके पास है ट्रिपल स्क्रीन सेटअप देख सकते हो इनकी सेटअप के अंदर पूरी तीन तीन स्क्रीन है इसमें से बीच वाली स्क्रीन यूज होती है गेम खेलने के लिए बाकी जो दूसरी वाली स्क्रीन होती है उसमें ओबीएस चल रहा होता है ताकि एक वीडियो को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाए या लाइव स्ट्रीम को अच्छे से कंट्रोल कर पाए और तीसरा मॉनिटर होता है मेनली कमेंट पढ़ने के लिए और देख सकते हो इनका सेटअप का जो फाइनल लुक है भाई वो भी काफी बढ़िया लग रहा है और इनके सेटअप के अंदर मुझे एक चीज काफी बढ़िया लगी इनके सेटअप में कोई भी वायर्स नहीं है बस यहाँ पर कीबोर्ड और माउस का वायर दिख रहा है उसके अलावा सभी चीज होती है बहुत अच्छे से मैनेज करी गई है और इसी के साथ ज्ञान गेमिंग का सेटअप आता है हमारे इंडिया के बेस्ट सेटअप में नंबर थ्री पे तो so यहाँ तक हम लोगों ने तीन सेटअप देख लिए हैं अभी बाकी है दो सेटअप तो चलो बाकी के दो सेटअप भी मैं आपको दिखाता हूँ लेकिन यार उससे पहले आपको ऑलरेडी आधे ज्यादा सेटअप दिखा चुका हूँ लेकिन मैं जानता हूँ अभी भी आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं कराया तो भाई कर दो यार लाइक और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो तो चलो बढ़ते हमारे सेटअप नंबर टू की और गाइस नंबर टू पर जो सेटअप आता है वो है हमारे इंडिया के रिचेस्ट फ्री फायर प्लेयर का मतलब की लोकेश गेमर का तो गाइस सबसे पहले आप लोग सिनेमेटिक शॉट देखो फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ तो मैं जानता हूँ ये वाला सेटअप देखने के बाद आप लोग भी सोचोगे भाई मेरे पास ऐसा सेटअप क्यों नहीं है यार देख सकते हो जो सेटअप है भाई कितना ज्यादा ओपी है और शायद ये सेटअप हमारे इंडिया का सबसे महंगा सेटअप हो सकता है लेकिन इसके बाद भी ये सेटअप टॉप वन पे क्यों नहीं आता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा तो गाइज आप लोग देख सकते हो भाई लोकेश गेमर का जो सेटअप है भाई कितना ज्यादा ओपी है लोकेश गेमर के पीसी सेटअप के अंदर आपको ट्रिपल मॉनिटर देखने को मिलेगा इसके अलावा दो दो पीसी सेटअप भी है और जो चीज सेटअप को और भी ज्यादा महंगी बना देती है वो इनके गोल्डन एयरपोर्ट गाइज देख सकते हो इनका जो पीसी सेटअप है उसमें जितनी भी चीजें यूज हुई है भाई सब भी एकदम टॉप वाली है जैसे कि इनके पीसी में जो ग्राफिक कार्ड है वो है R T X thirty ninety जो की अभी तक का सबसे बेस्ट ग्राफिक कार्ड है उसके अलावा सबसे महंगा ग्राफिक कार्ड है और भाई इस बंदे ने एक पीसी तो ऐसी खरीद लिया जो की बस शो लिए खरीदा है इस पूरे सेटअप में उस पीसी का कोई यूज भी नहीं है बस आप लोग यहाँ पर जो एक मॉनिटर देख रहे हो जिसपे लोकेश जिमर का लोगो है बस एक मॉनिटर को चढ़ाने के लिए इस बंदे ने एक अलग सा पीसी ले लिया जो की अगेन एक बहुत ही महंगा पीसी है उसके ऊपर मैं आप लोग देख सकते हो हमारे नरूटे के कुछ टॉयज रखे हुए और नीचे की तरफ में एक बहुत ही महंगा कीबोर्ड रखा हुआ है जो की आता है बारह हजार रूपए का लेकिन एक चीज सुनकर आप लोग हंसोगे लोकेश गेमर बारह हजार का कीबोर्ड होने के के बाद भी एक तीन सौ रुपए का कीबोर्ड यूज करता है बस इसलिए क्योंकि वो मैकेनिकल नहीं होता है ये देखो ये आपको नॉर्मल कीबोर्ड लग रहा है सस्ता सौ रुपए तीन सौ का कीबोर्ड है क्योंकि मेरे को यही बहुत प्यारा लगता है यूज करने में इसीलिए मैं ये यूज करता हूँ ना कि ये ये देखो और इसकी मैकेनिकल कीबोर्ड है और बहुत प्यारा है लेकिन ये मेरे को कंफर्टेबल लगता है इसलिए ये यूज करता हूँ इसके अलावा सेटअप के अंदर दो रिंग लाइट और एक डीएसएलआर है और आप लोग ये जो माइक देख रहे हो ये हमारे इंडिया में नहीं मिलता है ये लोकेश जीवन लाया था दुबई से तो यार ये माइक भी काफी अच्छा माइक है तो चलो यहाँ तक मैंने आपको टॉप टू तक सेटअप सब दिखा दिया अभी आप लोग सोचोगे भाई टॉप वन पर कौन होगा तो गाइस जिस बंदे का गेमिंग सेटअप टॉप वन पे आता है उसका नाम है ए एस गेमिंग तो गाइस इस सेटअप को टॉप वन पे रखने का बस एक ही रीजन है ये गेमिंग सेटअप हर एक गेमर का ड्रीम सेटअप की तरह है इस सेटअप के अंदर सिर्फ गेम के लिए नहीं और भी बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर रूम के अंदर लाइटिंग कितने अच्छे से हुई हुई है उसके अलावा सामने की तरफ में सिक्सटी फाइव इंच का बहुत ही बड़ा सा टीवी और उसके नीचे की तरफ में देख सकते हो भाई ये नियॉन साइन कितना ओपी लग रहा है और उसके बगल में पी एस फाइव जिसके अंदर बहुत ही हाई ग्राफिक्स वाले गेम खेल सकते हैं और आपको पता ही होगा भाई पी एस फाइव के जो गेम्स होते हैं वो अलग ही होते हैं और उसके पास में एक बीन बैग रखा हुआ है जिसके ऊपर आराम से बैठकर टीवी देख सकते हैं इससे आगे बढ़ने के बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आता है इस बंदे का पीसी सेटअप तो आप लोग देख सकते हो इस बंदे का जो पीसी है भाई वो भी बहुत ज्यादा महंगा है अप्रोक्स जो पीसी है ना वो कम से कम सात आठ लाख रूपये का होगा और उसके अलावा यहाँ पर ट्रिपल मॉनिटर सेटअप है और दो दो पीसी है और इस बंदे का जो गेमिंग सेटअप है ना अभी तक हमने जितने भी गेमिंग सेटअप देखे उनमें से सबसे बड़ा है और एक गेमर को जितनी भी चीजें चाहिए होती है भाई इस सेटअप के अंदर लिटरली हर एक चीज है अगर इस सेटअप के अंदर किसी गेमर को छोड़ दो ना तो भाई वो बंदा अपनी पूरी जिंदगी भी इसके अंदर गुजार सकता है ये सेटअप इतना ज्यादा बढ़िया है आप लोग देख सकते हो मॉनिटर जो है उसके ऊपर में क्लॉक लगा हुआ है जो कि दिखने में काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है और आप लोग यहाँ पर वॉल्स देख सकते हो मैंने आप लोग से बोला था भाई जो वॉल्स है सेम ज्ञान गेमिंग के सेटअप की तरह ही है इसके बाद में आप लोग ऊपर की साइड में देख सकते हैं यहाँ पर इसके जितने भी सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन थे वो है और बीच में रखा हुआ है यहाँ पर डायमंड प्ले बटन तो ये था इस गेमिंग का सेटअप आप लोग बताना आपको इस बंदे का सेटअप कैसा लगा और इन टॉप फाइव में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा था तो चलो गाइस आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी तो कैसे आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करना और भी ज्यादा पसंद आई तो सब्सक्राइब भी कर देना और मैं मिलता तुम लोगों से अगली वीडियो वीडियो में तब तक के लिए बाय